कुकुर लाइने रुपिलो साउन्डमा त चाहिन्छ नि त्यो भुटाहरू पर्छ कुन कि त्यहाँ ज्यामा रातले थुन्न आरे कि टुरिलो तेरो हाम्रो कुहिने त छैन नि त्यहाँको पानी चरा मात्रै छ खै कुहिने रातो मात्रै छ होला कता ए त हामीले राख्यौँ क्या एउटा दुईवटा बिहान ल्याएर चढेको चढेको चढ्यौँ बाबाले चढेको चढेर त्यसो चढेको यसलाई पानी भन्छ यो गुदाइने यो भाइ यस्तो जमा बनाएर यो आज साउने सौर टिपिन घरमा यहाँ माथि कैलासहरू भुसार्ने राखेको हुन्छ अनि यो टिभीले बेलुका बच्चाहरूले केटीहरूलाई हामीलाई पनि यसो छोएर यसो गरेर छोएर सुत्यो भने ज्यान राख्दै छैन अरे एरिएरै हुन्छन् जनै रातपाते ग्रहहरू हुन्छन् उहिलेको जमानाको कुरो अहिलेको मान्छे फेरि पनि केटीहरूले खोजेर लिएर हाल्छन् जमानाएर राखिदिनु भनेर गरेको अहिले त थाहै हुन्न त यदि यसरी राखेपछि अनि यो गोठतिर घरमा घर सोध राख्ने यही छोरी अनि भैँसी के के छ त्यतातिर लगाएर हामी अनि एउटा पात भने पनि फेरि यसो कुखुरा सुँगुरहरू छ भने हाम्रो ससुराहरूले त्यहाँ हाम्रो पालामा ससुराहरूले त्यसरी राखेर देखायो कि त्यही भएर नि बच्चाहरू छोडेर ल्याइहाल्यो फेरि त्यसरी राखेको थियो भयो नि धेरै नहुने भयो नि हुन्छ यो त्यही त नि मान्छेलाई यो डिग्री लायो भने ज्यामरातले छुन आउँदैन अरे राति अनि यो भाइलाई यस्तो राखेपछि वस्तुभाउलाई ज्यामरातले छुन्न भन्ने मतलब अब यस्तो राखिदिएपछि केही आए पनि भाइलाई पनि छुन नसक्ने त्यसले छ भने अब बिरामीहरू पर्ने होला अनि यो आदर्शहरू त्यो दिन यो राखेपछि सितिमिति छुन सक्दैन अरे त्यही बुढा बुढापाकाको कुरा अब त साउने लाग्ने भन्छन् के भन्छन् घाँस पनि जे घाँस खायो भने साउनमा हुँदैन अब पाहाडको डाले घाँस डाले भन्नाले टाँकी गिन्दरी कुट्नेर यस्तो हुन्छ नि र त्यस्तो खाना हुनमा साउने लाग्छ भन्छन् अहिले त त्यो कामनाकै काट्दै काटेर खुवाउँछ नि त हो त्यही त्यो साउने लाग्दैन भनेर यस्तो राख्नु भन्ने यो भलायो भनेको चिज यो हो यस्तो हुन्छ यसको घाँस काट्न जान्छु यो घाँस काट्छु नचिनेर कस्तो राम्रो घाँस काट्छ घाँस काट्नु पऱ्यो भनेर घाँस काट्यो भने यसको चोप आउँछ अनि यसको चोप आएर यस्तो ज्यानहरूमा लाग्यो भने जम्मै घाउ आउँछ खटिरा फुलहरू उछिरेर खटिरा भने जस्तै घाउै घाउ खटेरै खटेर हुन्छ अनि यसलाई दबाई सबै लाएर त्यति हुँदैन अनि यसकै फेदमा गएर यसको घरको माटो ल्याएर लगाएपछि अनि सन्चो हुन्छ फेरि त्यो पछि झन् झनै त्यसको फेदमा गएर पानी सानी यसो बिहा बर्तनमा जग्गामा घुमे घुमेर अनि उसमा मिट लायो भने अब मलाई यो कहिले नछिरियोस् भनेर मिट लाएपछि जम्मै चोप जम्मै ज्यान जम्मै डले पनि केही पनि हुन्न यसको यस्तो हुँदो रहेछ बच्चा बच्ची जन्मिएपछि नराम्रो गराइदिन त्यो नराम्रो हुनालेसम्म यो पात राखिदियो भने उस्रिन्न अरे त्यसको भए यो ल्याएर राखेर हालिदियो भने नउस्रिने नभएर अनि त्यो नराम्रो गर्ने बेला त्यसको नम लिएर ओहो भलाए हाल्न पा अब पछि उस्रिन्थेन पाइएन भनेर नम लिए पनि उस्रिन्न भन्छन् बुढापाकाले अनि दाउरो धलाएको दाउरो भलायो दाउराले आगो बाल्ने जम्मै फोरा उठ्यो क्या जम्मै माकुरा टोकिया फोरा उठेर यताउता दावर भएर घावै गर्छ चिलाएर जात्रा हुन्छ जम्मै के अरे भेदुवा खटेर आएको भन्छन् के भन्छ नि हो त्यस्तै भएर घाउ आउँछ त्यसलाई फुकेर नहुने अर्थ दबाई लाएर नहुने यो लाएर उफ्रिएकोमा केही दबाई लाएर हुँदैन यसकै फेरमा गएर पानी लिएर गएर तिनपल्ट घुमेर पानी चुहाउँदै तिनपल्ट घुमेर अनि त्यहाँदेखि त्यसको माटो आजदेखि मैले तिमीसँग मिट लाएँ मलाई अब यो कहिले नउस्रियोस् भनेर अनि मिट लाएर ढोबेट गरेर छोड्यो भने अनि उछ्रिन्न अरे अनि त्यसको फेदको माटो ल्याएर पाउडर घसिदिन्छ जम्मै घसेपछि जस्तो घाउ आए पनि झट्टै हुन्छ यो चलन कसरी आयो कसरी आयो होइन उहिलेको जमाना आधाले हामीले के अरे साउनमा त्यहाँदेखि बिक्री खाँदाखेरिमा झाडाबान्दा आएर अनि लुतो आयो अरे पहिलाको मान्छेलाई लुटु आएर अनि लुटु नफ्याँकिकन सन्जो भएन भनेर अनि साउन आगो फुक्ने खानासाना खाएपछि अनि दाउरा हाल्ने अनि आगो सल्काएर अनि पाँच सातवटा दाउरा सल्किसल्छ अनि घरिलो गएर भएको हुन्छ अनि बाहिर ल्याएर त्यही हो घट्याउँछ अनि रोग बिहार नआओस् भनेर फलाकेर अब कहिले पनि यो रोग बिहार नलागोस् है भनेर फाल्छन् धुरी कटाएर घरको झुरी कटाएर फाल्ने भन्छ पहिला पहिला अहिले त खोलो कटाएर भन्छन् खोलो पनि कता खोल्न जाने भयो बाहिर निस्किएर आँगनबाडी काम कटाएर फाल्छन् पाँचवटा सातवटा कहिले यो रोग बिहान नआओस् है छेर्पाट नलाओस् लुदोपुदो खटेर पटेर रोग बिहान नआओस् यही औल्टा जाओस् ए लैजा भन्छ नि त्यही हो हाम्रो नातिहरू छोराहरू अलिक सानसानो हुँदैन जमा भयो नेसेरिन जमा हुन्थ्यो र लुदोपुदो फाल्नु पऱ्यो रोग बिहान लाग्दैन भनेर सिकायो अनि त्यहाँ गिरेर बाहिर लिएर आउँछन् के भन्ने अरे के भन्ने अरे भन्थे अनि फेरि यहाँ बसेर हजुरबाहरूले यसो भन् यसो भन् भनेर सिकाएर लुतो पुतो खटेर पटेर सबै थरी लैजा रोग बिहा नलागोस् है भनेर फाल भनेर सिकाउँथे अनि त्यही गर्थे साउने सौतीमा लप्चुको गाह्रो खाने गर्थेँ अनि पन्ध्र साउनमा खिर खाने गर्छन् अनि साउनमा असारमा मकै खाने भने चाहिँ गिरै त गाउँछन् अब साउनमा खाने असारमा खाने दुधहरू मकै साउनमा खाने फेरि घरमा छैन सिता लुगा मनामा छैन फेरि भनेर गिराउँछन् पहिलाको मान्छेहरूले